Hello, I'm doing this intro in English because I don't know if there is American or British or etc watching because it's not like a normal video, it's uh, trying to speak like the title down below and let's get into the video. Let's go! Olá! Bem-vindos a mais um vídeo e antes de tudo, me desejem sorte. porque eu vou falar holandês e não acho que vai ser fácil. <laughs> Então, bora pro vídeo, agora de verdade. Então vamos tentar... Como vai você? Como vai você? Desculpa, eu tô no computador, então por isso que eu tô muito perto da câmera, porque o computador tá aqui. Who caught it? Who caught it? Who caught it? Eu não sei se eu fiz certo. Eu achei... É, vamos ver algo mais difícil. Vamos ver agora quanto isso custa, porque se eu fosse pra lá, com certeza eu ia comprar alguma coisa. Então, quanto isso custa? Não, meu Deus, é muito difícil, eu nunca vou pra Holanda. se eu for pra Holanda, eu vou falar inglês. Eu tô tirando essa conclusão agora. O het kost? Hoeveel het kost? Hoeveel het kost? Hoeveel het kost? Eu, eu acho que bem. Eu acho. Eu juro que eu não ensaiei nenhuma frase, mas eu gostaria de ter ensaiado essa. E por que eu gostaria de ter ensaiado essa? Olha Pois é, né? Mas eu não vou desistir. Eu vou conseguir. Vamos ver como é. Ik wil graag een tafel in het gebied voor niet-rokers. Oei! Ik wil graag een tafel in het gebied voor niet-rokers. Ik wil graag een tafel in het gebied voor niet-rokers. Ik wil graag een tafel in het gebied voor niet-rokers. Ik wil graag even tafel in het gebied voor niet-rokers. Ik wil graag een tafel in het gebied voor niet-rokers. Ik wil graag een tafel in niet-gebied Não sei. Não. Eu acho que isso foi ruim. Vamos ver como é. Eu gostaria de um suco. De um suco. Ik wil graag een sap. Vamos ver. Ik wil graag een sap. Ik wil graag sap. Eu acho que só as muito grandes que não dão muito certo, né? Agora vamos ver como é a coisa mais verdadeira do mundo. Vamos ver como é. Falar holandês é muito difícil. Spreken Nederlands é zeer hard. Spreken Nederlands zeer hard. Spreken Nederlands en zeer hard. Spreken Nederlands en zeer hard. Spreken Nederlands zeer hard. Foi bom, gostei. Agora vamos ver como é Eu sou brasileira. Ik ben Braziliaanse. Ik ben Braziliaanse. Eu gosto de música. e muziek. Ik kaufe E calfa Musik. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever e não se esqueçam que todas as minhas redes sociais estão nas descrições. Tchau!